To znači udar cuki. Ovaj e, nije, nije ovako, pogledaj. Ne stojite ovako pa dole. Razumete? A sada kad podignete partner da vas prođe i onda hoćete ga baciti, pa ne možete ga baciti. Znači, ako stojite okrenuti paralelno partnerovoj ruci kada parter dođe, ovako, i ako je ovde dole, u momentu kada dignete, on vas prođe i ne možete više ga baciti. Dole mora da bude ovde, ispred vas. E sad, gledajte, a, morate da čekate da njegova ruka sa nožem dođe skoro do vas, naravno to nije lako. A pri tom morate nogu da ako stojite ovako, znači da vam je uh, ukrštena noga napred, tako da ona kad krene, stane sa istom nogom napred i ovo stoji sve ukršteno. Znači ako stojite ovako, znači se, dok ovo dolazi, ova noga ide ukosu unazad, zadnja noga ide ukosu unazad. Znači dešava se ovo telo ostavljam kao iluziju da, bi, da on ne bi promenio naftu, vrati se na Zatim, u momentu kad je ovo stiglo, ovo tera njegovu ruku dole. Gledajte. Da li vidite? Još jedno. Ovo u ovom momentu tera dole. Kada povučete ovu nogu, dodaje se druga ruka, gledajte. Tako da je praktično ovo. Da li vidite? Ovo je sad ispred mene. Još imamo dalje. Zadnja noga, tu. Dođe s druge strane. Zadnja noga, tu. Ovo je sad ispred mene i moj centar gleda u njega. Ajde pravi, kuda dolazi taj nož? Ne može da dođe pravo, ne ne, može da dođe, pusti mi nož. Može da dođe pravo, mora da dođe, može da dođe malo sa strane, može da dođe od ozdo na gore i tako dalje. A, kada se pokrenete, lagano sam, Ova ruka ide iznutra, sa unutrašnje strane ose i poklapa podlakticu iznutra, ovako. Znači, gledajte još jedno. Ovo se dešava. Naravno, ja sam sad stavio drugačije, pokazati ću posle kretanje i to drugačije stanje. Znači, gledamo samo, ovo ide iznutra i poklapa ovamo. Tako da ako je krenuo na gore, <laughs> ja ga iznutra poklopim i zaustavim, za, e, mislim zaustavim, ne da mu težinom ruke sa donje strane, da on to digne gore. Do druge strane, gledajte. Znači odavde. I sad ova ruka koja uradi ovo, ona ga i okrene malo. Tako da kad se doda ova ruka, ja još nisam pomerio ovu nogu, ova noga je bi morala da bude pomera ovamo, pokazujem ruke. Ova ruka sada odavde dodaje ovo. Sa kolenima vašim koje dižete. Znači, gledajte. Vidite, moja kolena su dole i moje ruke su dole, a on je sa strane pored mene, s druge strane. Ali vidite, ja se sad okrećem, ovo je sad već nastavak dalje tehnike. Ispred dole. Sada, Ovo uvrćete i ovom rukom dižete gore u ovu poziciju. Međutim, sada ako odavde hoćete da bacite partnera, to nije dobro. Zašto? Zato što ovako ruka ide na njegovu liniju po kojoj se kreće i nije dovoljno dobro. Znači, a, posle ovog odavde podizanja, ovo morate da uvrnete, pošto je njegov tok ovamo, da uvrnete i tu gde pokazuje nož, da uvrnete na tamo. Znači dole i na tamo. To me čuva prvo od one ruke tamo, a o, o, ovako sam ga doveo na moju putanju. I sad evo da se. gledajte što, no? Gledajte, dole, morate ovde da dođete. Tako je. To je ovo. nije ovaj. Dole, gore, tamo, tamo kod. Znači, u ovoj poziciji sam rekao da treba da stojite ovako. Pošto noge dižu, ruke ne mogu mnogo da dignu, on je mnogo težak. Ne mogu ja da njega rukama da dignu. Ja mogu da ostavim ruke i da dignem nogama koliko mi treba. Ali rukama ja njega ne mogu da dignem, pošto mnogo teže. I ne treba da dižete rukama, znači Ovdje je bilo, u ovoj poziciji je bilo dole, kolena su vam dole, i u ovoj poziciji dižu vaša kolena. Ruke su tu. E sad, kad kolena dođu skoro do kraja, podignite ovu nogu, jer onda možete ovom nogom da potonete na vašu liniju i da ga bacite vašom težinom. Znači, e, problem je, ne možete ovako da ga bacite, nemate dovoljno energije da ga bacite. Morate da ovo odignete i da bacite. Da vidite gde sam nabacio? Da ja sam nabacio tu, da bi se on koteljao tamo. Da više na sve strane. Pogledajte. Nije ovo. Onda on hoda. Dođe još jedno. Morate da spustite, da podignete i da spustite. Znači, spustite, podignete, spustite. Spustite, dignete, spustite do kvartera bacate, nož ne ide ovako, dole, gore, on kad pada, ovako uvaš stomak. Nož treba da stoji pored vas kada. Znači, gledajte, dobro, znači, gledajte, dole, gore, dole. Da li idete gdje nož? Nož je daleko od mene. Probajte koleno. Vi hoćete partnera odavde da bacite ovako. E, noge vam stoje, pogotovo zadnje vam stoji pravo i vi naginjete telo. A vi u stvari treba da uradite dole, gore, dole. Morate, kad zamahnete celom ovom stranom, morate dodete da dole. Znači pogledajte, dole, gore, dole. Da biste mogli da odete dole, morate da podignete petu a koleno da spustite dole. Ako podignete petu, a ostavljamo koleno pravo, izbacit će vas iz ravnoteže. Znači, pogledajte. E. Dole i gore, da li vidite? E. Dole i gore, dole. Ovo vam treba da biste bacili kako je. Gledajte, e. dole i gore, dole. Gledajte u ritmu i uradite dole i gore. I onda gore zadržite partnera više dugo. A Ne zaboravite, dok vi stojite, partner putuje. Vi uradite ovo, gledajte. I on putuje, ali vi čim podignete, morate odmah da spustite dole. Kao što je ovo jedan, ovo je odmah dva. Da on ne prođe vaše telo, jer kad vam prođe telo, lagano samo, I onda osjećate da prolazi i onda hoćete ovom rukom da gurnete ovako. Razumete? No? I naravno ništa se ne desi. Vi treba da uradite ovakav pokret rukama. Znači, dole gore, dole. A ne dole gore pa ovako. Ovo je bez veze. Znači, dole gore, dole. Vaktovi su vam dole. Vi treba ga spustite, ne treba ga da gurnete. Jer ako gurate, ovo je tok kroz partnerovu ruku, ako gurate, sečete njegov tok. I treba to da spustite. Znači, ne smete da ga dugo zadržite u ovoj poziciji. Znači, treba da uradite ovako. Dole gore, odmah dole. Hajde. Dole gore, dole. Dole. Pravite. Stojimo ovako i kad on stane, stane tako da su nam ukrštene noge iste. I tada sam rekao, lagano vrati se, rekao sam da je kretanje zadnja, prednja i bacanje. Međutim, prepostavimo da on dolazi ovako, a pa ja sad stojim ovako. U ovoj poziciji treba se pokrenuti ovako. Prednja, zadnja i bacanje. Znači, gledajte. Prednja, zadnja i bacanje. Ruke i gornji deo tela stoji isto, Gledajte. Vidite se. I prvo stanete tako da vam noge stoje ovako, a onda da vam noge stoje ovako i dadite na jednu i na drugu stranu. Ajmo.